አንድ ቀን በሩ ተንኳኳ። የሚገርማ ትልቅ ቤት ነው። አስር ክፍል ቤት አለው። አስር ክፍል ቤት አለው እና አንኳኳ። ማነ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔ ዓለም። እውነት ቸሩ መድኃኔ ዓለም፣ እረ እንደው ምን አይነት ቀን ነው ግባልኝ ብሎ እጁን ይዞ ራት ብላልኝ ጠጣልኝ እስቲ ቤቴን ምን የመሰለ አልጋ መረጠና ይሄ ያንተ ነው ሁል ጊዜ ኑር እንዳትወጣ አለው። እሺ አለና ተኛ። ልክ እሱ እያደረ ሲኖር በበነገው ያ ቤት ተንኳኳ። ማን ሲለው ሰይጣን ነኝ። አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ያለህበት ቤት እንደው ሰይጣን ሲያንኳኳው እንደው እንደው ምን ማለት ነው አለው። ወዳጄ ወንድሜ ቤቱ የአንተ እንጂ የኔ አይደለም። ምን ማለት ነው አለው። አንድ ሰጠው፣ ሁለተኛ ክፍል ጨመረለት። በበነጋውም ተንኳኳ። እንዴ ሁለት ክፍል ሰጥቼም ተንኳኳ አለው። ቤቱ ያንተ እንጂ የኔ አይደለም አለው። ሶስተኛ ክፍል ጨምርለት ተንኳኳ። አራተኛ ክፍል ጨምር ተንኳኳ። አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ ክፍል ሰጠው። ሁሉም ቀን ተንኳኳ። ከእንግዲህ አንዷ መኖሪያ ናት። ዘጠኙን ከወሰደማ አይንኳኳም ብሎ ተኛ። ኳኳኳኳ ማነ ሰይጤ እንዴት መጣ? መጣው ክርስቶስ ዘጠኝ ክፍል ቤት ሰጥቼም ቤቱ ይንኳኳል ቤቱ አሁንም ያንተ እንጂ ሰውየው የኔ አይደለም አለ። አስሩንም ግባበት ብሎ አስሩን ሰጠው። ከዛን ቀን በኋላ ያ ቤት ተንኳኩቶ በህይወታችን ሙሉ ህይወታችን ለእግዚአብሔር ካላስረከብ ነው እግዚአብሔር እኛ ላይ አድር። ጠዋት ለታቦት ማታ ለጣዖት የሁለት ዓለም ሰዎች ከሆን ሰይጣን በእኛ ላይ ማደሩ አይቀርም።